Todas as flores que brotam nos campos têm o teu encanto, ah, guardam teu segredo. Eu sei dos medos, tua rebeldia, tua fantasia, ilusão ou mágica. Você me olha, sorri acanhado, tudo é cor de rosa, rosa da ilusão. E por onde você for, vou te buscar. haverá rosas, rosas. E por onde você for, vou te buscar. E por onde eu passar, vou te mandar. O caminho que escolher, haverá rosas. Todas as flores, mistura de cores, degradê de azul tom da ilusão. Todas as fugas, todos os caminhos, querendo ou não, volto a te encontrar. Você me olha, sorri acanhado, tudo é cor de rosa, rosa da ilusão. E por onde você for, vou te buscar. Ai, por onde eu passar, vou te mandar o caminho que escolher. Haverá rosa, rosa. E por onde você for, vou te buscar. E por onde eu passar, vou te mandar o caminho que escolher. avra hazır